असलाकुम कैसे हैं आप ठीक तो ना राइट आर्म ओके राइट आर्म ओवर स्कोरर राइट आर्म ओवर अजीज रेडी 我的了。 Over. Right arm over. No ball.

ओवर कीमती तो नहीं है कीमती इसकी लाजमी डोरी रखें वो बंदा गले में डाल लेता आजो, आजो, आजो, आजो। ओवर हसन हसन उधर आओ बातें बाद में अच्छा, गुड बॉल नो नो बॉल फेस आइटा फाइस पे मैंने देना है वो Right arm continue. Right arm. कैच इधर इधर सेफ सेफ सेफ आराम से रुक के रुक के रुक के यस सर सर सर सजाद सजाद हाथ में कोई बात हाँ راسنا بس سجاد دي دي دي دي دي انا يا مولر مولا مولا यार कैसे यार क्या कर रहे हो ये ले अरे यार एक एक अभी तो गलत क्यों नहीं कर रही मुझे ओवर साइड चेंज अलैक्म कैसे हैं आप खैरियत से बंदर कितना बुढ़ा क्यों ना हो गुलाटी मारना नहीं भूलता कोई सेंस है इस बात की ओके कमान कमाल कर गया बाहर आ गया ना वो ठीक है ठीक चला गया चुप कर <laughs> गया उसको खुद पता है ना ये ले सजाद आराम से रुक रुक के के रुक के यार बोल जा मैंने छोड़ा था भाई समझ के छोड़ा था शुक्रिया भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार जी और नो बहुत बाहर हो गया चाचा Drauf, drauf! Stimmt ja nicht! Gas, gas, gas, gas, gas! Drauf! पाँच पाँच पाँच पाँच कैच मैंने गिनती किया